Para fazer o bolso interno, você vai recortar um retângulo nas medidas. Então, você vai vir colocar desta forma e costurar no zíper. Você vai posicionar o zíper, vai fazer uma barrinha, dobrar uma vez aqui Posicionar por cima do zíper dos dois lados. Você vai costurar com o zíper aqui no meio. Depois, você vai ajeitar de forma que fique um espacinho aqui em cima. O seu zíper vai estar tá aqui e vai estar tá o resto do bolso do lado. Você vai fazer do avesso, né? E pelo lado avesso, você ajeita para deixar um pedaço em cima para facilitar na hora de juntar na, no, na parte interna da bolsa. Vai, pe, vai pegar aqui depois de já ter costurado o zíper. A posicionou certinho, vai passar uma costura reta em cada lado com aproximadamente um centímetro. Vai abrir o zíper e tirar do avesso e já tá pronto.